听歌特别多，有老歌，然后有新歌，然后有国外的。准备准备开始啊！ <laughs> 好，开始。OK，Hello，大家好，然后很高兴今天下午呃在这里跟大家能够见面。那么今天呢是我们呃黑鱼和搜狐新闻直播，然后共同做的这个老外深受，然后来到了呃春秋十。 我们的男神这里，然后来男神对对， <laughs> 然后这里有一个粉丝见面会，然后我们来这里有一个小小的互动和专访环节啊，就是您好，来跟大家呃粉丝打个招呼吧。Hello， <laughs> 大家好，我就是你们都知道的那谁，就是那个段子手。段子手，为什么说自己是段子手？因为平时比较开玩笑，嗯，然后可能套路比较深，嗯，脑洞比较大，对对对，老是因为一些别的话就扯到一些。 不知道自己的思绪就飘到哪里，嗯嗯嗯嗯，就思维比较跳脱。对。啊，那今天的就今年的这个生日会有什么特殊的准备吗？呃，都大家应该都知道了。对，我关键是我想问，我当时我问过他们，我说你们想看什么？嗯。他们都想看跳舞，我们准备跳舞。哇，还有跳舞啊！嗯。是有唱歌吗？啊，有唱歌。也有唱歌。啊，那今天我其实，在来这儿之前，我在楼底下看到有很多很多粉。 然后很多还是女粉丝，美女。然后基本上都是女的吧， <laughs> 这基本上都是女的。 <laughs> 嗯，对对对，那就是有什么想对自己粉丝说的吗？嗯，就是感谢嘛。嗯，肯定就要说感谢。然后，但是老说感谢，老说感谢，就是看我表现吧一会儿。 <laughs> 是吧？还是还是有彩蛋的，对吧？应该是有彩蛋吧？有。那我也不知道彩蛋是什么。 那其实我们呃，这个导演组设置了一个问题啊，说因为因为你的女粉丝偏多，那今天然后也看到很多女粉丝嘛。假如说有人说，呃，在台下有人喊说啊，我要嫁给你，求求说嫁给你，怎么办？ <laughs> 那嫁给我呗，嫁给我呗，对吧？同不同意？那我 <laughs> 同不同意？你 <laughs> 稍考虑一下，有什么样的择偶标准吗？关键喜欢小动物，这是必须的。择偶标准对。 喜欢小动物啊！哦，喜欢小动物。对，必须喜欢小动物。然后啊，就他得喜欢小动物。对他得喜欢小动物，然后就善良吧，单纯，然后个子没什么，其实没有什么特别硬性的要求，关键看感觉。关键看感觉。那呃，如果说见到一个女生，然后最会先注意到她的哪里？眼睛。眼睛，因为为什么呢？因为眼睛是心灵的窗户， <laughs> 可以通过她的心灵知道她善不善良。哦，原来是这样。 那大家最早认识你喜欢你，你觉得是从什么时候开始的？这个我不太清楚，唱吧放播还是怎么不太清楚。就慢慢慢慢的就感觉又越来越多的人关注自己了，而且都是女孩儿。啊，基本上应该都是男的很少吧，我我还没看见我有男粉丝。嗯，还没看到有男粉丝。现场没有看到过。哦哦，原来是。那估计下边有很就全部都是女孩儿，预计今天会来多少个？ 预计不了，预计不了。设这个数为 x，然后乘以立方除以二。 <laughs> 那估计底下，那那个，那估计底下的观众席都坐不了了，有的都得站着。应该不会吧？ <laughs> 没有那么杂。 <laughs> 那最近这个发色，我看到是粉色，然后紫色。那这是紫色吗？掉色。还是我色盲？掉色。啊掉色，中间这个紫色底下是有点黄色。掉色了吗？啊掉色。为什么要染这么一个颜色呀？呃，没有。 好长时间没染了，就染了一下，而且这个染了挺长时间了。嗯嗯嗯。掉成什么样子。那尝试过，除了这个发色，还尝试过什么颜色？基本上除了绿的都尝试过。啊，除了绿的都尝试过。 <laughs> 那会儿因为喜欢权志龙嘛。嗯嗯。然后他一 f you 那张专辑里边，然后他那个橘黄色头发，将近红色头发那种。嗯。然后染了一下，然后还有灰色、乳白色、然后粉色、紫色。 过这么多颜色，有没有成？有没有想过就是把这么多颜色一起一起合在？ <laughs> 我 hold 不住啊，我 hold 不住。我觉得你可以 hold 得住。 <laughs> 好，那就是除刚刚我们说的，除了就是唱歌，还有就是说要现场会有跳舞的这样的展示之外，那啊还是一个演员。那最初就是做演员的时候有什么样的想法？实话，嗯，就实话实说。我跟大家也说过，第一开始我是学音乐的，就是因为我一直喜欢唱歌，然后喜欢流行音乐。 然后我跟我我爸我妈那会儿就问我说：“你以后想干什么？”我说：“我想唱歌。”然后我爸我妈说：“那行，给你找个老师吧。”结果给我找了一个声乐老师，教我唱美声。我一下对音乐就没什么兴趣了。 <laughs> 开玩笑，就是就学你气息什么的嘛，教你气息啊一些东西。然后就觉得还好，然后学了学。后来因为那个音乐的分儿要比表演分儿要高一些，嗯嗯。那会儿可能文化课成绩就一般般，嗯。对，保险起见，因为音乐跟表演都要只招收第一志愿嘛，那保险起见，然后。 就把表演放在音乐之前，但没想到高考考得还不错，然后，但是也去了表演。但去表演以后，就刚开始学表演的时候还觉得挺有意思的，就别人上大学做教室啊，然后去学一些东西。但我们表演课可能就是老师带着做游戏，就解放 <laughs> 天性，解放天性，啊，动模拟就对，当时觉得很开心啊。学着学着就不是那么回事儿了，真的还挺累的，就是排排练呀、排作业呀、然后出成功啊等等等等。 反正挺多的，嗯就身材成长，样样都都得学。是觉得有一种觉得被束缚的感觉吗？没有，但是慢慢的学。太模式化了是吗？那个学校？不是，就是慢慢学以后，你会发现，其实作为一个演员，是件特别幸福的事情。嗯嗯。而且演员这个职业是很有意义的一个职业。嗯。为什么这么说呢？就是比如说，是有各行各业很多职业，比如说你是医生，你是律师等等，你这一生只能做这一个职业。但是你是演员的话，你可以去体验各种。 人生的职业，对对，可以体验各种不同职业，这是你的优势。嗯，然后你可能这一生就会过很多人的一生，就很有意义。嗯嗯，对。那如果说让你用一句话来形容自己做演员的感觉，你觉得是哪句话？大吉大利。大吉大利。对，对，就挺好。 <laughs> 大吉大利哈。那个做演员，一句话就是就是体会人生百态吧。嗯嗯。 体会人生百味。啊，看来，看来真的是，我看到很多来来直播间的粉丝都一直哈哈哈！哈哈，大家那这么多这么多有这么多笑点吗？然后大家看到棒棒的大吉大利，大吉大利，好 <laughs> 好玩。然后粉丝们可能都是就知道你是比较逗逼，然后比较就是段子手那种，然后大家一进来就哈哈哈。 <laughs> 然后呃，你刚才说到演员，然后最想尝试哪种角色？最想尝试。 就是民，他们都知道，就是偏民国题材多一些。民国题材。小军阀，染着染着紫色的头发，没有没有，演戏的肯定不能嘛，对吧？就说想演呃呃。演军阀，我其实我还挺想尝试些。哪种？就是偏暗黑系。暗黑，呃，有点腹黑的那种角色。不是，是暗黑，不是腹黑。啊哈哈，还不太一样。对对对对对，那就是稍微有点反派。 对，为什么呀？因为现在很多电视剧拍的都是反派，不一定完全是反派；正派就不一定非得是正派。嗯，因为很多东西不都是正派里边就出了很多道义、道貌岸然的一些。嗯，对对对，你想当反派里边是个好人。对。那 <laughs> 理解理解。人设好，人设好。 <laughs> 那呃，你觉得就是最想和哪位演员去尝试合作？没有什么特别想跟某一位演员合作，就还都想。 最想跟自己合作？没有，想跟很多前辈一起 <laughs> 去学习，因为现在一直是抱着一种新人的姿态，确实是新人嘛。嗯。然后想多去跟前辈们学习，然后多学一些，就是表演方面的一些东西、技巧啊等等。嗯嗯嗯。或者哪怕学，关键最关键的是你要想学会演戏，就先学做人嘛，对吧？然后先从那个老师身上学一些他们的人生经历啊、人生阅历啊、人生感悟啊。 对你在自己的表演道路上面会有很多的帮助。嗯，哎呢，我们有一位粉丝有有一个疑问哈，就我在问这个问题前要先问你拍过吻戏，荧幕拍过吻戏吗？没有啊。没有，没有。那假如说让你，嗯，有一部吻戏要拍，然后呃，汤唯、姚晨还有高圆圆，你会选择谁？ <laughs> 我选高圆圆。高圆圆。高圆圆一直都很。喜欢。啊，一直都很。喜欢。三你们，赵又廷。哈哈哈。没有没有。哥。 <laughs> 哈哈。 没有别的意思。好的，那能够接受最大尺度的戏是多大的尺度？呀、我没有想过，没有想过。对，因为没有找过我，我也没有想过这方面的问题。到时候再自己做做心内心挣扎嘛。再 <laughs> 做做内心挣扎。那觉得现代戏和古装戏哪一种更适合自己呢？现代戏。现代为什呀？因为古装年头套。 年头太短，难道不是因为赵薇啊，或者说有那种很多的武打动作？薇娅还好，嗯，我觉得挺享受这种飞一般的感觉， <laughs> 有意思。嗯嗯。那如果说呃翻拍《西游记》的话啊，我们粉丝就又有疑问了，说猪八戒和沙僧之间你会选择演哪一个？演。平心而论，演猪八戒。为什么呀？因为猪八戒。这么帅的猪八戒吗？因为猪八戒这个人物比较有挑战性。 哪有对你来说吗？不是，是因为他性格比较突出嘛。嗯嗯。然后话多，你像人设，关关键是话多、戏多。唐僧也特别啰嗦呀。不是唐僧啊，他不是。是呀。刚刚不是问我说？猪八戒和唐僧吗？啊，我说。跟那个沙僧。啊，沙僧。 <laughs> 不好意思啊，我有点凌乱。 <laughs> 沙僧就是老实憨厚嘛。嗯嗯嗯。一共就那几句话嘛，对吧？大师兄，二什么？师傅冤是这了，二师兄，那这样，那这如果说，如果说在猪八戒和这个是呃那个唐僧之间选呢？ 还是会选猪八戒。那可是唐僧会更啰嗦一些呀。不是，因为我挺喜欢猪八戒这个性格的。哦。人物性格比较突出。那那那猴哥呢？猴哥的性格更突出啊。猴哥动作戏太多了。哈哈哈太累了是吧？ <laughs> 飞来飞去。一个镜头太多了，又没有学过一些武术基础，嗯、拍摄会很哦。那之后有有有想过去尝试一些就是。 就是去武打呀，这些方面吊威亚这些的东西。有啊，都想尝试啊。我没拍过的那些东西，我都想尝试。嗯嗯嗯。那最近就是拿到流行金曲排行二零一七的新生力量集结号，呃，最流行人气单曲奖，当时的心情是什么样的？比较激动，比较激动。有有。之前有预料到自己会就是拿到这个？没有啊，我真的没有。我我唱歌基本上都是就像我说的那个，就唱歌给自己听的那种。嗯嗯。就自己唱。 自己喜欢的，没有。然后也希望大家就我的粉丝朋友们欢，你没有想过什么拿什么奖，拿这些拿。那所以这个奖还感自己觉得挺意外的，就挺突然的啊。生活中的惊喜嘛，哈哈。 <laughs> 呃，最近有筹备的，在筹备新歌吗？呃，在计划当中，但是还没有去完全的去实行，但是在在在想，在计划规划了。但是要再出的话，应该不会出单曲，应该直接出一个。 接这几首歌，小专辑。哎，哪种风格的呀？透露一下。应该有快歌，有慢歌吧。嗯，自己比较觉得比较擅长哪一种？呃，没有比较擅长。抒情还是说？其实我挺喜欢，就我挺喜欢苦情歌的。嗯。哎，那比如说最近非常流行那个《中国有嘻哈》里面的那种，就是呃 rap 呀、啊。啊。那那。啊，也想尝试。也想尝试。但可能嘴皮子没那么利索。 <laughs> <laughs> 打石头打钱。先绕那个绕口令，知 <laughs> 道那我刚才有说，我们刚才聊到就是演员，然后也聊到歌歌手。那觉得这两个职业对于自己来说，哪一个更喜欢？其实都喜欢。不能说都是选择一个。真的都喜欢，但是可能重心会更偏演员一些。偏演员。对，因为相对于音乐跟做表演方面，嗯，然后可能在表演影视方面更专业一些。嗯，毕竟学大学。 演电影哦。学了那么多年，然后再加上之前也拍戏，然后也在学习，就是而且觉得作为一个演员，然后更有意义，所以选择演员会更偏一些。那你是这方面这个呃未来的几个有什么样的筹备或计划？就是敬请期待吧。敬请期待。 <laughs> 那呃自己就是未来觉得自己会成为一个什么样的演员或者歌手？ 没有什么太多的期待，就我这个人是是没有什么太大的野心，我就想去做好现在眼前的这些东西，就事情该发生的总会发生，到你就事情你该去做就去做，你会得到一个什么样的高度，什么样的成就，这谁也不知道，所以压根儿就不要去想，不要去想，对，就放放就放平心态，然后去做好你应该做好的事情。 嗯，哎，那平时就是除了工作之外，就是除了就是演戏，然后还有出歌这些，那呃生活中还有什么样的爱好？听听歌啊。或者说就是呃，在你休息时间、非工作时间，会怎么利用这些时间？听听歌啊，跟朋友一块儿去什么打狼人杀、面杀。哎，喜欢打狼人杀？对。很烧脑吧？还好，我感觉我站位。还。一般一般都会拿抽到什么样的牌？我拿民居多吧，民民还挺好玩的。 就我不爱玩狼，不爱玩狼，是不是老会输？因为因为我拿狼发言状态可能都能听出来。神里边最喜欢哪个？猎人啊，猎人女巫。猎人和女巫。猎人可以带走一个人，女巫也可以。看谁不爽哇！你跟我刚晚上赌你。 <laughs> 不觉得预言家很有趣吗？预言家活不过几天，没有什么游戏。啊，对对对，狼人都盯着预言家。 烧脑的一个游戏，要么就是去面杀跟朋友，要么就打打游戏，要么就是去旅旅游啊，看看电影。对，我还挺宅的。挺宅的。呃，旅游比较喜欢去哪种风格的地方？好山好水好风光。那就是中国吗？啊，对。中国，呃，国外呢？国外，看吧，到时候想去想去欧洲那边去转一转，去西班牙。 好的，提前给大家透露一下，大家可以去那里偶遇一下。 <laughs> 然后，呃，如果说如果说自己不做歌手，也不做演员，这两个职业啊都排除出去，那觉得你觉得自己最有可能会成为什么样的职业？会做什么样的职业？我最一开始的梦想就是想开一家小店。小店。就我是一个向往，一种。 归归归野深山的那种那种感觉，就是想开一家小店，就自己过自己的。什么店？是书店还是呃咖啡店？咖啡店，然后书店可以结合在一起那种。哦。就比如说你开一个书店，然后里面有咖啡厅，然后就可以去，然后看看书，然后一起喝咖啡。我这么宅啊？对，我我特别喜欢这种感觉。嗯而且我最初最初我都想过这件事情，我都做过规划的。 <laughs> 创业梦想跟星巴克一样。我发现有星巴克，算了，我。 什么最开始什么时候有这个想法？很小很小的时候，初中吧。初中，我想这么多年可以实现了吧？有这么多有有这么多女粉丝了，看现在多火爆啊！应该。可以可以。再一个。 <laughs> 再趁着年轻嘛。嗯嗯嗯。再拼一。嗯嗯。再搏一。那再搏一搏。那呃，你经常开玩笑啊，说自己是中华曲库。那我们来今天来玩个游戏好好？ 就是现场我们会，我们找了几个导演组找了几首歌曲，然后会在现场播放一下，然后你需要听着这个旋律，然后去想，然后猜出来它是什么歌。我听歌还挺杂的，但是我听的歌不一定多。对，不一定多。那我们尝试一下嘛。然后我们一共准备了有十二首歌，然后大概在会在六十秒时间内，你如果猜对六首歌就算过关。行。嗯，好的。那我们的这个导演组。 备一下，啊，大家也可以在，大家也可以仔细的听一下啊。如果说，呃，中途遇到比较难猜的歌，大家可以提示一下。其实，可以看到啊，可以看到。嗯，来，什么歌？呃，这个咱先先不能给你看啊。对，我先给大家来放第一首歌。嗯，是不是声音有点小？ 好你们能听到吗？听不到。他们应该听到吧？我我都听不清楚，这么现在在我往后拉了。高潮部分。是不太好听听不出来，可以选这种，我以为是直接听歌呢。可以选择不。 过吧，过过过过，这这个让我听我也听不出来，你就不要想起我，这也太难猜了哦，这也太难猜了，很熟，这有点似曾相识的感觉，很熟很熟，你知道歌名以后你再听就知道，对对对对对，但是它没有歌词的话就很难猜，对，来第二，首。还是简弘毅的。第二首歌，第二啊，失恋挣钱联盟，这个。啊这这个辨识度很高啊，这个辨识度很高，OK。 下首歌，我需要很认真、很认真才能听到一些旋律。感觉这不是我，我你就不要相信我嘛，这不是刚才放那个吗？不对，不是。 这种真的听不出来了，就很难听。十万，十万毫升泪水。参加一是不是还是有点熟？呃，熟是有点熟，但是还好，反正听过。听过，听过。直接如果直接听过的话，能听出来，就听旋律。那我我放一个，辨识度是个很高的一个。留下来。那。这挺 哎，最炫民族风了，对对对对。那这样的话很难听。啊，还有一个。哒哒哒哒哒，心中种理想。表演来看。OK。奔跑。啊。OK。 通哥，你？对对对，没错。听妈妈的话。剩下的螺丝。OK。 几首了？现在？现在我觉得已经有八首了。那就已经过了。已经过了，已经过了。OK，OK，OK。虽然我们这个音乐的声音音量稍微有点小，但是最后这首歌还是辨识度还是可以，可以听得出来的。啊，然后大家大家都说好厉害，超级厉害。你们可以听到吗？就声音太小，而且这种旋律真的不不太好听。对对对，尤其它没有歌词，它只有那个旋律，有时候就需要听，就很费劲。那还有一些就是我们收集的一些你的粉丝的提问哈，我们在这里。 可以代替粉丝来，呃，问出来。那有的粉丝就很好奇，说是这个两天不睡觉和两天不吃饭，你你会选择哪一个？选两天不睡觉。两天不睡觉。对。为什么？因为睡上睡眠质量来就差，可能哎睡不睡两天无所谓，但是吃 <laughs> 吃不能少。作为一个吃货， <laughs> 吃不行。睡睡可以不睡，吃不能少。最喜欢吃什么？ 没有什么最喜欢，家常菜都行。家常菜，己会做饭了。会做那么一点点。 <laughs> 谦虚一点，低调。 <laughs> 啊，那有有裸睡的习惯吗？呃，没有。就月掺点啥？啊哈哈哈哈就 <laughs> 我觉得我们这是真的是一个八卦的节目组啊，这这收集的问题都好八卦。出门忘带钥匙和洗澡停水，你觉得哪个更可怕。洗澡停水啊？ 太尴尬了！我碰见过一次，还好，贼尴尬，贼尴尬，拿家里饮水机洗的头。啊，对， <laughs> 家里饮水机洗的头。对，接的水然后洗的。啊啊啊！这真的很尴尬。那假如说你要立马就要出门，你知道吧？那 <laughs> 洗着洗着突然没水了，这还洗头的时候停水，洗澡的时候停水更尴尬。然后这个头上还会有一个泡沫呀什么的，没办法，那还好饮水机里有水啊。那这个西瓜精、秋实还有啾啾、秋总工更喜欢别人叫哪个？名字？ 没有什么更喜欢的，你们开心就好。哎，你们开，哎，爱叫什么叫什么，是吧？开心就好， <laughs> 来我没什么意见。啊，没什么意见。呃，那有自己自己自己，如果说要是自己给自己起一个外号，起会起什么？就就西瓜君吧，就反正大家都这么叫，就这个昵称是最火爆的，大家都知道。那为什么大家都喜欢叫西瓜因为喜欢吃西瓜嘛。啊啊啊！喜欢啊，喜欢喝西瓜汁。然后喜欢吃西瓜。嗯嗯嗯，好。西瓜是好东西。 <laughs> 西瓜是好东西。 吃了这个，那冬天吃不了西瓜怎么办？冬天吃不了西瓜，可以吃西瓜，吃啊哈哈！ <laughs> 给自己颜值打分的话，会打几分？满分十分。及格格吧，六分。六分。为什么不再打高一点？觉得不丑就行，及格就行了。哈哈哈哈哈！好谦虚，长得好看是菜。这个和蔡照相比呢，觉得谁的颜值更高？我们两个都六分，好不好都六分，谦虚一点，谦虚。一点。这 <laughs> 还不不相上下的。谦虚一点，使人进步。啊。 没准到时候还能加点咋啊！ <laughs> 这个我看一下大家哈，呃，大家的都好，大家都说都好，都都好，哈哈哈！啊，看来你们也是，你们也是一点儿都都不会偏心一下啊！不会的，哈哈，就自己家人自己。分享一下自己拍照秘诀呗。我，微博上有发了一个长微博啊，你没看吗？ <laughs> 拍照秘诀嘛，拍照秘诀怎么总结出来的？是拍照拍的多了。就是我拍照。 太丑了，不会自拍，你没发现我很很久没发微博了？就是因为我不会不会自拍，不会找角度，也不是就是就也懒得拍，就是不喜欢拍照，从小就不想拍照。从小去哪玩干嘛的，我爸妈说哎来来来，就就在那个山旁边儿站着，就摆个 pose，然后小时候摆炮台， <laughs> 贼尴尬，贼尬，就就这样就这样拍，就游客照。 对，就有没有动作的时候，我们拍照一般都会比较尴尬。对小时候嘛，又什么都不懂，就一验就完了。啊，对这样。那后来有没有有没有有没有就是开发很多新的这个拍照动作？其实没有，因为我还是不喜欢拍照。那假如说假如说突然遇到，就我们今天来了很多粉丝嘛。假如突然遇到一个粉丝说啊，那个我要给你拍个照，然后留个念，然后突然要给你拍照来了，那你怎么办？那拍呗。我就站着不动。 <laughs> 站着不动。对，一般都是这样。 那就是喜欢是更说到拍照，喜欢更更喜欢自拍还是别人给你拍？喜欢别人给我拍。好吧，你拍丑就拍。了， <laughs> 拍丑就不发呗。拍丑就重新拍吧，拍的好看呗。呃，跟我发照片的时候，会不会因为就是好几张照片，然后我要选一下，然后会纠结一下？不会，因为照片很少。 <laughs> 照片很少。 <laughs> 对，没有自拍，我很久没有自拍了。嗯，那就是那就是拍照也会就是。 拍的量比较少，然后我拍我拍一张我发一张，呃，不会就是有库存呀？没有没有，没有 <laughs> 库存的。可能现在其实有很多手机里边都没有自己照片。对对对，有很多人其实现在手机这个相册打开全部都是自己的自拍。我我是全是表情包。全是表情包。 <laughs> 是自己表情包吗？不是，豆豆给我发的，各种猫的什么。啊对对对对。那你觉得就是你是典型的处女座吗？会不会因为就是很多事情就是呃要求会比较？ 某方面是不完全，就有点强迫症吧。强迫症，比如说呢？比如说整个地都特别干净，就是有一张纸，嗯，然后我就想把那个纸给剪了，对 <laughs> 或者是都特别整齐，就有一个地方凸出来，你就特别想给摁回去。呃，比如说，假如说自己这个打扫卫生，自己房间打扫卫生，然后头上那个地上发现一个紫色头发，啊，然后特就非要把它给弄出来，必须把它吃掉。呃，去掉。 <laughs> <laughs> 好了好了，那你特别喜欢小动物，对吧？嗯。养了四只猫。六只。六六只猫，那就是都是从什么方式买的？这呃。流浪猫吗？这有送的，然后有买的。有买的，都是什么品种的？三只加菲猫，一只美短，一只矮脚，然后最近又来了一只布偶。哇。那只布偶是因为有一家。布偶可是猫里的女神哦。对，然后就只有布偶，现在没有名字。 啊，然后其他几只都是叫什么？呃，Ricky、r a i n y Ren，然后这是三只加菲的，嗯嗯。然后还有小矮子，就是我养的第一只猫。嗯嗯，是个美短，嗯，然后还有 Banana，是一个矮脚，嗯嗯。然后是因为它是黄白的，就黄的，就橘橘橘色吧，然后叫 Banana，然后就那个布偶还没有起名字，现在都叫叫小狐狸精，小狐狸精，长得特别漂亮， <laughs> 对，长得特别可爱。 反正眼睛还有点泛绿色。啊不，蓝的。啊，它泛蓝。它特别蠢，就那家人是，他们家猫太多了，就养不了。然后因为可能知道我养猫，然后或者是又又去做一些公益，就是关于小动物的公益，然后做的比较多，然后他知道我对小动物可能比较好，然后就养不了那么多猫，就基本上就相当于是白送了。哇。就是特别蠢，特别好。哇，真好。好有爱啊。 啊，那这个，那我今天呃，时间也差不多了啊，然后马上下边会有一个粉丝见面会，那最后在这个我们直播间里边，然后再给粉丝们再说两句话吧，招呼说两句话。啊，就是你们等着看吧，对吧？我我我就已经，反正我不知道这个见面会你们会不会喜欢，但是我会，我挺努力的去做了，就是希望你们会喜欢吧，希望你们会喜欢。 好的，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你，辛苦了，辛苦了，那我先去忙了。好的，OK。哎。